Bak ne yaptılar ha bir Ha. Ha, aşağıda yakınlar Koçak'a. Ha, Koçak'a. yaxshi bu savol-ku. Toyir rais ham hissasini qo'shaman deb edi-ku. Hadiyamning adadan boshladi, ha? Vallahi ne kim ya? Vallahi. Vallahi ben takmıyorum. Aynen çok kalmışlar az. Temiz ama. Bu volkamız da Qalb Qo'zg'alishlarida bitta savol bilan assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar aziz vatandoshlar hamqishloqlar mana toyirboy boshchiligida mana ko'chaga mana to'p, bu yonqa tuvib tekislayapti mana shu yerda qaltoqul yigitlari mana tekislayapmiz joyga pul yig'ishtirgan ekan shuni muan toyirboy yig'ishtirib xalqdan mana ehson qilib mana ko'chaga shibyan tugay degan ehson qilayotgan ekan yashasin bu toyirboy bir nima deyinqan o'zi bu nima oshqadar qilishlaringiz kerakmi aha bu bilan katta savobda hozir mahalla raisi bo'laman deyapti lekin yetib bo'lsa orqani javob kerak mahalla raisi bo'lib barmayim birma yaxshi yaxshi mana og'aynilar ehsonni ham boshladik ko'chaga Aha yaşasın. Yaşayan kadar acayip. Beş kamaz. Ay yaşan. Mana shu yillar bizaga aytdingiz-a? Kalta qaltaqloqlik ko'rib turgan bo'lsalaringiz, iltimos sizlardan hammalaringiz kelingizlar. Mana shu 10 kamaz to'g'ilama? Bugun ha, bugun 10 kamaz to'g'ilaman. Asqarbay ma'lum kamaz bilan olib kelyapti mana. Tajim bayning soyadan. mana shu benkalarni joyib mana shu yerda shular tekisak o'zimizni ko'chamiz mana obodlanchilik bilan yashaymizlar